nada disso me impressiona. Nem impressiona mais o público. Com dinheiro inglês, eu comprei café na porta das fazendas desesperado. De posse de segredos governamentais, eu joguei turicela no café papel. <laughs> Amontoei ruínas de um lado e ouro do outro. Calculei, ante a regressão parcial que a crise provocou, descobri <laughs> e incentivei a regressão. a volta à vela, sob o signo do capital americano. Ficaste o rei da vela. o rei da vela escrota e miserável dos agonizantes. O rei da vela de sempre. O rei da vela feudal. Ninguém podia pagar o preço da luz. A vela voltou ao mercado pela minha mão previdente. Mas a grande vela é a vela da agonia. Eu espalhei pelo Brasil inteiro. Num país medieval como o nosso, quem se atreve a ultrapassar os umbrais da eternidade sem uma vela na mão? Erdo um tostão em cada morto nacional.